Smile. Mm-hmm. Don't smile. Mm-hmm. Smile. Mm-hmm. Don't smile. Smile. Don't smile. Smile. Don't smile. Smile. Don't smile. Give. give अखिलेश पूछ रहा था यार शाम को मूवी के लिए आई एम एक्स रेडी बोल रहा है अरे हाँ टिकट ज़रा महंगा है रे पर वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना वो तो अमेर बाप का बेटा है अपने को वैसा अपने को पैसे का सीन है ना हाँ तो फिर मेरे को बोल दे शाम को मूवी तो बहुत अच्छा है ऐसे सब लोग बोल रहे हैं जल्दी इन इंग्लिश पब्लिक बहुत रहता है ना तो टिकट भी मिलना चाहिए रे शाउट मोटिवेट लो भी तुम अपनी बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम हाउल क्या पागल है क्या तू स्लैप